320 z tej strony. Widzisz, nagrałem się 10 odcinków, zagrałem sobie Łodne Bomby. Tak. To jest taka gierka. Taka gierka. Ach, taki upały właśnie są to bardzo sobie zagrać wodne. Bomby, wodne, jak liczyłem. Tak. Amazing the World of Gumball. Film będzie krótki. 5, 8 minut. Chodź. Dostaniesz? Łeb. Chodź, chodź. Chodź. Richard, Richard tam ten. Richard Henry. And it was Campbell! Dobra, pauzę, żeby na Chwilę Dobra. Jestem z powrotem. Ja, tak, jak to wyglądasz chwilą. Teraz Gamble. Tak. Ach, tak. Uda się. Daj się, trafi, trafi, trafi! Gol! Woo! Woo! Dobra. Y, to tak, właśnie to jest ten filmik właśnie z wodnych bomb to jest gra na Frifie. Będziecie mieli pod spodem link. Jak się zrobi, jakoś to będzie link. Coś takiego. No, no i dobrze. Chyba i go. O, szały, okej. Okay. Jak kaktus ten. To no, no, szkoda, że rzeczywistości ten. Siłeś mi tam przekład, bo balony nie rozpalają odpadnie bomba. Się przejdziemy. Cieszę się, że pierwszy chowali. Od razu mówię, że dla was nagrywałem się z Ale A nie tylko z bo jeszcze nagrałem dla was. Kolejny A no, S3. Kuj. Level 5 to jeszcze nie jest 6 minut, 7 minut odcinek. Jaki zes? Jaki zes? Skarbu ma zes, ja nie trafić. pies, kurde, słaba poszła. Ale no może być aż coś. Dobrze. Kończymy się poprzednio, przejdę na jakiś kolejny level z ósmy. Na lewerze ósmym. Cześć! Jesteśmy właśnie teraz w ósmym lewerze. Tak, nie wam, że... Jest. Przedostatni level. Kończymy odcineczek. Pa, pa, pa, pa. jeszcze. Jeszcze się wkurzyłem, wracają i kurde. Teraz. Jest. Za to się like należy za ten plecny rzut. I teraz. Pięknie, pięknie. ale to nie jest gorąco w tym swetrze. Teraz. Teraz. Lub. Level 10! I koniec odcinka. Mówiłem, że będzie trwał 6 minut. Gimbal. The hell? Co się zbugowało? Co się zbugowało? Którego dziesiąty? To czwarty? Dobra, patrzcie jak to. Kuba Prince. Macie 50 groszy robi. No tak. Nie trafił. Jest. No, ale najłatwiejszy level. Proszę, proszę, do ciebie będę. Proszę, No to na dzisiaj koniec i siemaneczko elo 70 i zostaw lajka pod filmem. No to siemaneczko.